Awe, amo nogo ya we, amo rake ni we. dengan berlaku, amo rake ni amo kato ni we. Amo nama supas bu na lepas ni we. inya we, amo tidak kejek tak kebu we. kalau kita, ha, okey panggil cuci ha. Oh kalau lagu ni tak pernah Kita tak yelo tak dijuang dengan Moni Rana. Oh lo, sago pobedoh, sago sajo pagi do, sago pula kita gini. Gua weh, ya weh, mana ya weh. Pam dia ni ni nak rumah kau kena jual bagi rocek kau yang berlaku ni. Ya Allah lah bersama. Kita duduk sini dekat sejeda. Masuk mana lagi nak bagi. Kenapa memang? Batu weh, lagu mana memang amat tak cerak ni memang? Dengar ni saya. Lo ni kau kau yang Ha, kena akak dego putih. Ha, akak dego, akak dego putih sayang. Amo nak tanya be ni. Pa be mak akak dego putih ko rumah be mak. Ah, aku tak akak aku sayang. Aku tak di kereta aku ya, dego putih. <laughs> Ha, aku tak di kereta, rumah tak ada. Cik memang amun oya. Kalau setekoh oya kore gitu ke, tak boleh palo memang. Cuma ke puji baik, ya, palo tak ada. Bapa tak ada orang kita bui ya? kita bui saya. Tak ada bui duduk oya kore nyohu. Lepas tu saya, aku nak beri siapa ada manyo ni. Ha, saya, gini ya Abang Mak. Abang Mak jangan royak korek. Eh. Jangan royak kamu. Dia letak rumah Semua mana buat Abang Mak letak. tu, banyak mana pun dia letak lah Tapi jangan royak kamu. <laughs> Lagu mana Eh?